Willkommen bei Fast Forward Science, dem Wettbewerb für Wissenschaftsvideos. Neun Finalisten haben wir euch in den vergangenen Tagen präsentiert, aber nur drei davon bekommen den Fast Forward Science Preis. Gewonnen in der Kategorie Next, also bei den Videos von Nachwuchswissenschaftlern, hat The Invisible Colors of the Universe. Herzlichen Glückwunsch an Pablo Rosado vom Albert Einstein Institut in Hannover und sein Team. In der Kategorie Pro in die quasi erfahrene Forscher ihre Videos eingereicht haben, trägt das Video vom Herzschlag zum Quantensprung den Sieg davon. Herzlichen Glückwunsch an Christian Hackenberger und Team vom Labor für Attosekundenphysik bei München. Und wer hat sich bei den Wissenschaftskommunikatoren durchgesetzt? Fracking erklärt, Chance oder Risiko, gewinnt in der Kategorie Kommunikation. Das Video entstand in der Kurzgesagt-Schmiede von Philipp Detmer und seinem Team. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist alles vorbei bei Fast Forward Science? Nein! Die große Preisverleihung kommt doch erst noch, und zwar am 12. November in Karlsruhe im Rahmen des 6. Forums Wissenschaftskommunikation. Dort wird auch der Gewinner des Spezialpreises der Jury verkündet. Es bleibt also spannend. Tschüss!